大家好，今天呢，我们来聊一只股票，它的代码呢就一个字母 T，熟悉的朋友们可能就知道，我今天要说的呢是 AT&T，美国电报电话公司。我们今天的题目给它起的叫“跌入凡间的精灵”，啊，为什么起这个名字呢？啊，它最近跌了很久，呃，幅度呢，对比于它自己的话呢，也算是比较大了。我们今天就想讨论一下啊，财务啊，各个方面，呃，做一下这个分析，看看呢，那么它到底是一个现在有没有价值，值得。 去买入，还是说我们再等一等？简单回顾一下这个 AT&T 公司的这个历史。这个 AT&T 公司呢，最早的前身呢，呃，叫贝尔电话公司。那么它是在一八七六年，Alexander Graham Bell 他发明了这电话，所以呢，第二年呢，他就成立了这个贝尔电话公司。然后后来呢，经过的反正一系列的重组啊。 并购啊，等等等等，就变成了一个后来的这个 AT&T 公司。那么一九八二年的时候呢，美国政府这个反托拉斯有这么一个 case，那么最终决定呢，就把这个巨无霸的 AT&T 拆成七个小的贝尔公司。那么其中呢，有一个小贝尔公司叫南方贝尔，后来他呃给自己起名叫 SBC 啊，Southern Bell Company。后来呢，这家 SBC 呢，在呃二零零五年的时候。 他反过来把他的母公司 AT&T 给买下来，然后呢，后来又陆陆续续又把原来的那些 Baby 贝尔公司又都买回来了，就重新组成了这个新的 AT&T，然后还多了很多，包括一些原来没有的这个无线业务。那么从一个叫 Singular 的这个 Wireless 的那么一个公司重新等于又增强了这个公司。那么在 嗯，二零一六年呢，这个 AT&T 当时又买了这个时代华纳。时代华纳又是另外一个故事了，对吧？它之前还有跟这个美国在线的合并，然后又分拆，那个就不说了。那么到二零一八年的时候呢，他们就把这个被并购以后的这个时代华纳改名叫呃华纳 Media，那么也就是大家能够看到的这个呃这个圈儿。 在这个图里面，那么这个时代华纳的这个这个华纳 Media 呢，那么它包含有几块大家都比较熟悉的，比如说像 HBO、HBO Max，还有 Warner Brothers Studio 就是做电影那部分，然后那么 Turner 那部分呢，包括 CNA、TNT、TBS 这些都是电视媒体啊这些部分。那么呃一个比较大的变化呢，那么就是说呃呃。 大约是一个月多前宣布的吧。然后这个 AT&T 是准备把整个呃华纳媒体这一部分剥离出来，然后跟 Discovery 合并，成立一个新的公司。那么在新的公司呢，这个 AT&T 是呃占百分之七十一的股份。换句话说，那么 AT&T 的股东，那么到时候并购以后就获得这个呃百分之七十一的新的这个媒体公司的。 呃，股票，呃，作为呃第一步呢，我们先看一下这个呃 ATD 的这个盈利情况。大家可以呃从这个图上非常直观的看出来，看中间有一个大坑，对不对？呃，那么以后呃大家看多了，熟悉我的这个观众呢会。 会会发现的哈，这个其实是一个非常常见的一个形态，在我介绍的一些股票里头。那么这个就是说呢，呃，因为你作为投资的话呢，你必须要找一个，并不是说简单的要找到一个公司啊，一个好的公司就能够呃就可以买，但是不代表你能赚钱，对不对？就更不代表你能够赚到。 呃，比平均水平更高的钱，那么真正的这个呃机会呢，是存在于就是这种像这种股票啊，不管是因为什么原因啊，因为有消息的原因啊，并购啊，还是宏观经济啊，还是它自己的什么情况，那么发生了一个这种呃暴跌，那么如果我们在它暴跌的时候，我们分析它们未来会能够恢复到它正常的水平，甚至。 不但恢复，还能够啊，像比过去增长的更快。那么这个时候我们去买入它，就能够啊获得一个呃比较好的回报。而且呢，由于它已经跌过了，那么就不光是回报比较高，而且它的风险会比较低。那么从投资的来讲呢，其实真正我们挑的并不是说一个公司啊，它能够挣多少钱。每个公司都你买哪个股票都有可能挣钱。 真正你去挑选的是一个这个呃叫风险回报比，对不对？就是以最小的风险获得最大的收益，这是我们要挑的这么一个标准。那么像这种形态的股票，因为它已经跌过了，那么如果我经过我们分析认为它不会再跌了，那么它的风险就变得非常非常小，而它的收益往往又额外的大。 那么这一般的都代表是一个好的机会。那么看一下 AT&T 呢，呃，那么最最左边的这边呢是这个二零呃差不多二零一九年呃年末的时候这个情况，然后呢它就稍微就收入在往这个盈利在往下跌。那么后来呢大家可以看到，差不多疫情爆发以后，大概三个月啊六个月以后，它的盈利迅速的恶化，一直到这个二零二一年，也就是今年初的时候。 它从盈利变成了亏损，那么一直持续到差不多现在。那么我们现在作为时间呢，我们大概的位置就在 AT&T 这个盈利差不多就是在从亏损到要恢复成盈利的这么一个呃这么一个时间点上。呃，如果我没记错的话，它的这个财报应该是十月。 二十一号，那么也就是下礼拜的礼拜三，那所以我们几乎就是正好在这个点上，对吧？因为我们现在看到公公开的材料呢，它还是亏损的。那么如果不出意外的话，那么下礼拜三的这个季报的时候，它会，它会对这个。 过去这一个季度的情况做一个总结，然后那么对下一个季度或者下几年的这个展望一定是盈利的，那么这是这么一个情况。那么根据这个预测呢，那么大概到到这个明年的一月份的时候，它能够恢复到每股的盈利两块四，这不这个水平。那这个水平呢，我们横向的比较一下，几乎，呃，不是几乎了，就是说它其实比它二零一九年的情况。 已经完全恢复，而且甚至还好一些，那么就是这么一个情况，对吧？好，那么我们下面看一下它的这个具体未来十二个月的情况。呃，这是一个呃，我们要分析它具体的未来十二个月的盈利增长呢，要用到一个知识，就是用到两个 P E 的这个定义。那么 P E 呢，就是我们常说的市盈率。 就 P 呢就代表 price，E 代表 earning per share，对不对？那么 trailing 的意思呢，就是它计算的是过去十二个月，就是已经发生的这个这个盈利的情况。那么它的 trailing PE 呢，就是用用这个股票的价格除以它的这个过去十二个月的盈每股盈利。 那么类似的，那么这个 forward PE 呢，就是说它直接翻译过来叫前向 PE 啊，呃，可能应该叫叫你可以认为它就是一个 PE 未来十二个月的 PE 的一个预测。那么它的定义也很类似，它实际上是用股票的价格除以未来十二个月的这个预期的这个盈利。那么我们当我们把这两个数，把这个 trailing 的 PE 和 forward PE 把它。 除一下的时候呢，就是发生这个，那么它分在呃，因为这个 forward PE 在分母上嘛，那么那把它乘就是分子分母一对调，那么正好这个 stock price 就就给就给消掉了，那么就变成了什么呢？那么它最后算出来的数值就是未来一年的盈利对比过去一年盈利的这个倍数，那么具体到 AT&T 呢？ 那么我们看它的 trailing PE 呢是十九点四七，那么它的这个前项 PE 呢是八点零一，那么当我们把它的 trailing PE 除以它的 forward PE 的时候呢，我们得到一个二点四三，二四三什么意思呢？根据我们刚才这个对这个公式的解释，二点四三呢就意味着它未来十二个月的盈利是过去十二个月盈利的百分之二百四十三，什么意思呢？ 那就是未来一年公司的盈利将增长百分之一百四十三。OK，所以这个就是它呃未来十二个月盈利增长的这个情况。好，呃，盈利呢是肯定是一个呃比较重要的指标，但是其实作为从这个你看一个公司是不是真正是一个好的公司或者。 呃，衡量它财务上是不是很稳健的话，那么很重要的另外一个参数就是要看它的现金流。那我们可以看到，像这个数字呢都是公开的，我们在雅虎 Finance 上就可以找到的数据。那么一个呢就是叫运营的这个现金流，那么是四十二个 billion。另外一个呢是 lever 的啊。 自由现金流，那么一般来说呢，我们在分析股票的时候，我们比较重视第二个叫 lever 的 free cash flow。那么它比上面那个运营现金流的好处在哪儿呢？就是它已经刨去了这个你运营的这些费用啊、成本。 那么它更能够、更能够反映出来这个真正的这个 free cash flow，就是说，它已经把该付的成本都已经付出去了。那么这些就真正呃是真金白银，就相当于是是你赚到赚到手的这个呃这个现金。那么我们怎么来看它这个现金的这个这个是多呢还是少呢？ 那我们就用一个比值，还是有点类似于上一个呃 slide 里头啊，我们可以查到它现在的市值是一百八十三个 billion，那么我们用它的市值除以它的这个现金流，那么得到一个六点四，也就是说它的市值相当于六点四倍的它的一年的这个自由现金流，那它的这个就是呃。 真正的就是意思是，就是说只需要六年半，那么公司的这个净现金流就能够再赚出来一个 ATNT，那么这个这个呃，显然这个是非常，嗯，非常怎么说，呃，是非常好的一个净现金流的水平。 那么一般来讲呢，像呃很少有公司有这种现金流的情况，包括有一些热门股哈，包括什么亚马逊啊，什么这些公司，呃你肯定都看不到有这么好的现金流，对吧？呃估计能有这么好现金流的，可能也就有像微软啊，或者像一些石油公司在比较顶峰的时候能有这么充裕的现金流。那么 AT&T 可能就是因为它的这个业务本身的特点就决定了，因为它是。 电话、电报嘛，它是提供宽带啊，包括这个呃手机服务的，这个东西都是很稳定的，对吧？就跟水电煤气一样的，反正你他你你你只要没不出什么大的问题，你拿过来一个客户，他每年就是这么多的钱就交给你，而且呢，他可能坏账的机会也不大。那么一般来讲呢，我们。 呃，我我的经验呢是，那么如果现金流能够达到十倍，就呃就是能够达到这个市值的十分之一吧，那也就是市值是呃自由现金流的十倍，就已经是非常好的公司了。那么假设我们这个。 假设我们这个是十倍的话，那么距离这个六点四，我们把这两两个一除，我们就知道从六点四到十还有百分之五十四的这个空间。也就是说，假设我们认为一家公司是十倍的，呃，市值是十倍自自由现金流是比较正常。那么，那么现在这个情况，AT&T 从这个衡量的标准来看，那么它大概低估了百分之。 五十四。好，呃，下一个指标叫息税前利润，呃，又叫 EBT、EBT。那么这个参数我们之所以要看它呢，是这个这个实际上是从一个公司的经营来讲，这个是一个非常重要的一个参数，而且这个是其实是呃。 这种大公司的高管是比较重视的这么一个参数。我还记得，就是原来我在呃国内在一些这个外企里面工作的时候，呃，我那个时候做销售，那么当然做销售嘛，就希望我东西卖的便宜一点儿，我就能拿到单子多一点儿，对不对？特别是我们都是跟一些呃也要跟一些国国产的厂商去竞争，那么他们一般来说都是用杀价的这种策略，所以的话呢。 压力很大，那么，那么最终我们这这个老板，我说，比如说我要一个价格，我说这个市场上五万块钱一个箱子，对吧？那么公司呢就得告诉我五万能不能卖啊？那他最后要衡量这个，他做这个决定就是要看整个把这个产品算出来，它这个吸税前利润 E B T。 最后，他跟他们给我的这个标准一般来说呢，只要你至少至少你要保证我 ebit 为零，就是说什么意思呢？就是说我在交利息、交税之前，我不能赔钱。那么这个，就所以就说这 ebit 这个这个参数很重要，就在于这儿。那么我们最我们比较常用的，特别是在呃，Yahoo Finance 我们能够看到的一个参数呢，就叫 Enterprise。 呃，和这个 EB t 的比值，那么就是 EV 了。EV 跟市值之间呢，这个也有点区别。那么这个我们可以以后在别的视频再讲。那么呃，根据我的经验呢，那么这个 EV 和 EB t 的这个比值，如果是在十到十五之间，这就是一个非常健康的一个公司了。那么我们看 AT&T 它的比值只有八点三五，那说明什么呢？那说明就是说它现在。 比一个正常的公司还要，呃，就是说它的这个，呃，这个 EB 的，就稍微比现在再低个百分之二十，都仍然是一个非常好的公司。那么，所以这么看来讲，我们不用按十五，那么那么激进，我们就按十来算的话，那么至少，那么现在的。 这个当前的这个股价大概还是被低估了百分之二十。下一个这个参数呢叫 NPV，NPV 呢它是它的意思叫 Net Present Value。那么这个呃为什么我会呃很看重这个 value 呢？就是说呃这个 NPV 呢，我们当时上学的时候学这个呃我们当时有一个有一门课叫 国际国际贸易课当时有这么一个作业，就是呃，假定了有一个有一个 case，我记得当时是好像是那个 Budweiser 的那家啤酒公司，他要买一家巴西的呃呃叫什么 Stella Tori 那么一家呃本地的一家啤酒公司。那么当时我们那个呃那道题呢，就是说呃用。 NPV 的方法来估计它的这个价值，那么就是说，因为当公司买公司的时候，你要决定一个合理的价格，对不对？你不能说啊，这个呃，人家要多少钱你就付多少钱，对不对？所以 NPV 呢，其实是可以说是在业内，呃，不管是在这种大公司啊，这种正规的大公司，还是说这种金融公司里边，他们在实际操作中用这种模型来衡量一个公司的这个。 这个叫 fair value，就是一个合理的价值。那么它的原理呢，就是很简单。它的原理呢，就是把未来公司，比如说十年或者二十年的这个这个业务收入，然后刨去，比如说它的成本啊什么，最终的就是说我在未来十年、二二十年要盈利的这个呃要赚的这个钱，那么它做折现。那么这个呢，可能呃比较熟悉一点的。 朋友呢就知道折现就是说，因为呃这个基于一个假设，那么就是说今天的钱比明天的钱值钱，对不对？所以那么十年以后的钱，我十年以后，比如说呃我要给你一百块钱，那你对于你来讲它的价值跟我现在给你一百块钱肯定是不一样的，对不对？那么十年以后的价值呢就要做一点折扣，那么呃你做这个折扣也很容易理解，对不对？就是它有很多种。 呃，角度你可以想这个事情，一个呢是十年以后，第一它有不确定性，不确定性对不对？你说是一百一百块钱，十年以后给一百块钱的，一百块钱十年你还有没有这一百块钱，对吧？呃，十年会发很发生很多事情，所以这个呢是不确定性。另外一个呢就是通货膨胀，对不对？因为一百块钱就同样就说你十年以后保证给这个一一百块钱，那么它这个购买力也不一样了。 所以呢，这个 NPV 呢，它的基本的意思就是说，把未来十年、二十年的这个要挣的这个钱，把它都折算到今天，那么得出了一个价值。那么这就是你这个公司今天的这个这个现金的价值。换句话说呢，如果有另外一家公司要买你这个公司，那你应该卖多少钱呢？你你不应该用你现在的股票的价格去。 卖给他，对不对？那你就亏了。那你应该用 NPV 的价格卖给他，那么这个才算是一个公平的价格。那么这个呢，我就直接从另外一个网站上就就呃借用他们的这个计算了，因为这个计算也比较麻烦，还还呃也还涉及到很多参数的选择呀，包括这个折现率用多少，这里面都有很多呃很复杂，因为我自己做过这个作业的话。 嗯，我忘了我上回那个作业用了一个多星期还是两个星期才把那东西算清楚，要看很多的报表。那么我们就直接用这个结果。那么根据这家网站的计算呢，那么 AT&T 的这个叫公允价格也好，叫合理价格是九十六块九毛一。那么它现在的这个呃礼拜五的 trading 的价格差不多是在二十五块七。那么这中间相当于。 差不多在这还是翻四倍的，呃，翻四倍的这么个空间吧。当然，你你不需要完全信相信这种这种这种计算哈，而且这种计算呢确实有一些主观上的这个呃偏差。但是你大概去看一下这个空间，这个是这个数量级是在这儿的，对吧？就算我高估了，呃，不止九十六块钱，哪怕值五十块钱，那也是百分之百要翻倍的，对不对？ 那么同样是这个估值呢，呃，另外一家呃公司我经常看的呢，就是叫 Morningstar，它这个公司它就是专门出各种这个呃分析报告，对不对？它也会做一些它的用它的模型来估，来评估这个一只股票的这个呃 fair value，就是合理价格吧。那么它这个价格呢，可能就更保守一些。那么呃。 我是呢想放在这里让大家参考一下。那么在这个十四号的他最新出的这个报告里面，他认为 AT&T 的这个合理价格是三十二。那么他现在呢，呃，这个礼拜五的这个 AT&T 交易价格在二十五块多。那么这个至少，如果这个合理价格是有道理的话，那么至少还有百分之二十几的这个空间，向上的空间。 OK，所以我们现在呢，呃，我做了这么一个这个雷达图来综合的看一下我们刚才评估的这几项指标。那么 AT&T 的情况，第一个呢是盈利前景。那么我们用这个大家如果还记得用 Forward PE 和和这个 Trailing PE 计算出来这个盈利前景。那么就是说，呃，那么未来十二个月盈利会增长百分之一百四十三。 那么现金的情况呢？就是说，如果我们按这个十倍这个保守的来算的话，那么这个这个呃，相当于 AT&T 这个股票应该再涨个百分之五十四，这才算是公平，对不对？那么息税前利润呢，就是 EBT，EBT i i 呢也是。那么根据我的经验，那么也是按十倍，就是 EV 比 EBT 为十倍作为一个合理的。 这个估值的话，那么至少还有百分之二十的这个上升的空间。那么净现值的呢？这个这个就是用我呃我借用的另外一家网站的这么一个呃计算模型。那么它算出来呢，那么从现在的价格，AT&T 还可以再上升百分之二百七十七。呃，这个当然就是很很。 很不寻常哈，当然就是大家看一下，作为一个参考。那么作为呃，还有一个参数我也放在这里，就是这个 Morningstar 的估值，那么意味着它目前呢还可以再上升个百分之五十三左右。那么这个就是从通过这些分析来我们看呃 AT&T 的情况。 那么另外一个参数，另外一个呃要考虑的情况吧，就是呃我们看两个，一个呢就是高管的交易，那么又叫这个 insider transaction。那我们可以看在过去的这个差不多半年的时间里头，呃有一些 insider 啊，就是他的内部人的交易。这个内部人呢，就是一般来说呢，就是他的公司的高管，包括 CEO 啊、CFO 啊、COO 啊。 什么这些，还有一些他董事会的成员，比如说他董事会有一些独立的董事啊，还有这些顾问啊，就这些，呃，这些人的交易的情况，因为根据这个美国的这个证券交易法，当你当你是任何一家上市公司的这个这个高管的时候，你必须要披露。呃，我嗯。 大家在开在在美国在加拿大开户的时候，肯定也都填过这个表儿。我记得这应该叫 W W 八 F 表儿吧，就是要你要披露，就是说你是不是这些上市公司的高管，或者说你是他们高管的家属，这个都是要披露的。那么从这里我们可以看到什么呢？啊，你看这个 p a s c a r 呃 d e s t h r o s c h e s 这个人呢，他。 呃，他在这个五月二十一，呃，五月呃不是，是五月十啊，这三这三笔一个是在五月十七号、十八号、十九号，呃，你看这个叫 Stephen Lo Loxo，他买了三百万，这个 John Stanke 买了九十九万七，差不多也一百万，对吧？那么这个 p a r s c a r 啊，买了大概不到六十万。 你看这最后这一块呢，就告诉他们买的价格。你看他们买的价格呢是，这花三百万这哥们儿呢，这个是在股价在二十九块八的时候买的，二十八块八，二十九块六。那么这三个人是谁呢？那么这个 Stephen Lagzo 是 Independent Director，那说这个是一个他董事会的独立董事啊。这哥们儿看来很有钱哈。 然后这个 John Stankey 呢是他的 CEO 啊，这个也不少，他也一百万啊放进去啊。然后这个 p a s c a l 呢是他的 Senior EVP 呃和 CFO。一般来说，有的时候根据我的经验，这个 CFO 的动向其实是很有很有标杆作用的，因为有的时候 CEO 呢买东西买他自己的股票或者卖股票有一点作秀的那么一个成分在里头，但是 CFO 呢。 那么他本身一般来讲都是很很精明的人啊，因为他本身就是做财务的，所以他这个对这个价格啊什么这些非常敏感，所以很多时候如果这个公司的 CFO 买，如果他 CEO 买，你还可以有一点怀疑，但是 CFO 买往往是一个非常非常明显的一个信号。 那么我后来呢，实际上我查了一下，为什么我我当时就是比较好奇啊，为什么这三三个人，你看五月十七号、十八号、十九号三个人隔开了一天一天，呃，然后就就买了呢？那么后来查了一下，他们后来宣布这个剥离这个华纳媒体的时间，大概是在六月初，六月多好像是。 那所以你你就你能够看出来哈，但是这里面呃，你说这个这个道德不道德是呃另外一个事情了。那么就是，但是显然这三个人在五月份他肯定知道他要剥离这个华纳利亚了，而且他们当时的判断是，那么这个消息出来以后是一个利好，因为一般情况下，当你卖东西的时候啊，一般来讲股价都会涨，因为什么呢？因为他把这个。 不确定性卖出去了，所以相当于你把它把一个东西卖出去以后，然后你回回来的是现金，那么现金呢比一个当然你你比一个这个这个未来的这个现金流呢就更有确定性，所以呢是这样，当然呢呃这三个人呢好像现在看起来呢也这个想的比较好，但是现实好像没有像他们那么想象的。 呃，不知道这背后有什么样的故事啊？但是不管怎么说，至少对于他们来讲，我想，特别是这个花三百万的这个这个独立董事哈，他在二十九块买，他至少他觉得二十九块钱是值的，对不对？包括他 CEO，他花了一百万买，他也认为二十八块钱这个价格是值的，是值得他去投这个这个加仓这一百万的。那么现在的价格是二十五块钱。 而且呢，你已经有这三个高管给你垫底了，所以，呃，这个从一定程度上讲，呃，作为这个，呃，这个咱们散户的这个投资人吧，这也算是一种保险吧。那么另外一个，呃，要考虑的呢是，我们看一下机构的情况。 那么其他的，其实这个机构呢，啊，有的时候经常调仓多个百分之几啊，少个百分之几，这个其实没有什么太多的意义。但是我们看到呢，这个这个这个记录显示有两笔非常大的加仓啊，一个叫这个 c i t y d o l Research and Management Company，啊，不是不是 c i t y d e l 是 Capital，啊，这是一个肯定是一个基金公司哈，它直接就增持了百分之三百。 三十三，啊，这个很很多啊，这个 C 立导啊，C 立导在这儿呢。我经常看见这个 C 立导这个 advisor，JLc，呃，这个公司很有意思啊，这个很很低调，但因为咱们也不是特别听他的新闻啊，但是我经常能够在这个机构交易里头看到他的这个身影。你看，他增持了百分之八百啊。 这个也不少，但是总量不是那么多了，这是八百个米伦啊，是说不是那么多也八个亿了哈，这个是十个亿，对不对？所以这个也是很有意思的，这个这个一些情况。那么除了上面我们分析的这些，包括它的财务面的情况啊，然后它的内部人的交易，还有机构的情况。 那么还有三个信息呢，我们需要呃考虑一下。第一个呢就是并购，那么这个剥离这个时代华大的这个呢还在等待这个批准。那么这个呃现在呃基本上的共识呢是它大概在明年初或者明年下半年的时候能够完成。那么这个这个是一个呃未知数，那么这是一个需要考虑的因素，嗯。 另外一个呢，就是他在上一次的季报的时候，呃，高管已经说了，那么在剥离完成以后呢，因为它现在的股息率百分之八点一，这个非常高了，对吧？这个这不管是对于任何一个公司，这个都是非常高的。那么我们参考一下，它它有多高呢？那么可口可乐的这么多年哈，这个它的股息率一般是百分之三点五上下。那么所以它这个比可口可乐高出这么多来，而且是这种。 几千个亿市值的大蓝筹能够分这么高比例的红，这个是非常非常少见的。那么当然了，这个也不会持续太长时间。那么他现在已经宣布，在这个呃剥离完成了以后呢，那么他要把这个这个股息的这个支出降低。这个一般来说，股息这个支出我们用这个 payout ratio 来衡量。 那么目前呢大概是百分之五十五的配额，那么它要降低上百分之四十三，然后你要再考虑到这个剥离以后股价的变化啊，七七八八的，呃，反正有一些文章认为呢，大概呃最终剥离完了以后的按剥离完了以后的股价算的话呢，可能股息率大概在百分之四到五，但是其实也不错了，对不对？而且你还别忘了，如果你现在买进的话呢？ 不光是你未来能够拿到那百分之四到五的股息率，你还拿到了新的这个合资公司的这么一个呃配股，配百分之七十一的新公司的新的媒体公司的这个呃股票，所以那也是一部分收益。你你几乎可以，你如果实在你不想持有那个公司的话，那么你可以。 嗯，拿到新公司股票，那么你立刻把它卖掉，那实际上也就相当于是一个一次性的派息了嘛，对于你来说。呃，另第三个呢，我写了一个这个负债，那么就是说呢，它的负债率呢，我看了一下，好像是大概在百分之百上下，这个负债率呢是比较高的。 嗯，这个是肯定需要啊考虑一下，但实际上也没有呃，咱们两边说哈，因为这个负债率对于像这种大蓝筹来讲呢，它其实风险呢并没有那么大，而且我们要细看它的这个财务报表的话，其实每年都在还债，何况你要再考虑它的一个自由现金这么多，一年大概有二十几个 billion 自由现金流，所以它对于它还债来讲呢问题不大。当然呢，这三个题目呢，我们其实都可以在呃专门的一期视频。 是分别的，那么呃，今天呢，我们就呃谈到这儿。大家觉得是现在呢可以买了呢，还是说想再看一看？感谢大家观看，下期再见。